hammaga salom do'stlar sizlar bilan abdulbor kanali boshlab bugun videoroligimizda bitta 5 rp ya'ni onlayn rpdan videorolik bo'lib bugun rolikimiz boshqacha bo'lyapti lila nimaga og'iz desangiz ko'p narsa olib qo'ydi akalar endi sizlarga birma bir ko'rsataman biz onlayn rpga kirish soni pastga opsiyaga silka qoldiraman silkadan o'tib qisqacha ko'rsatib launcherlarni parçalar uchinchi serverda o'ynaymiz biz buni bu yerda degan nimada do'stlar semyamizga yangilik bor kiyil olganmiz o zo'r do'stlar semyamizga gel olganmiz shu крутой cho'tki qani yurib obzor qilib ko'rsataman geli o'yinni ichida o'n million dollar shunaqa do'st ko'rinishlari bitta gel emas semyamizni biz selayotgan videorolikni ko'rishinglar aytgan mahallaligida ya'ni pitssani oldida ikkinchi mahallasida turamiz bosib ko'rsataman nechiga bosadigan gel egamiz test drive qilib videoga mana mavzu topilib qoldi tez drive くこれをbilsanglar mana klaviaturalar o'zgartirgan salkoni kichkina bo'lyapti o'shaning uchun ko'ringizlar u yoqda xuddi fes bo'lyapti bir yuz tez bo'lsa kerak men 162 ga oltmish tashkiliy tanishtirish bo'ldi hammaga salom do'stlar sizlar bilan abdulboz kanal do'stlar bugungi videoroligimizda gta besh rpni onlayn rp gta beshni telefonni variantini o'ynab maza qilib dam olamiz akalar hamma muammolarni esdan chiqaramiz do'stlar qanaqa mashina minyapman deb o'ylaysizlar pulim yo'q seni yangilik qilganman qanaqa mashinanigini kommentariyga yozinglar sizlar kutgan mashina gelik geligimiz o'yinimizda 10 million dollar turadi sizlarga bugun shuni ko'rsataman mana tuning qilganmiz chunki diskalar qo'yilgan rangi bo'yalgan semyamizni ham o'tgangi videorolikda ko'rsatganman qadaligini pitsani bilsanglar o'sha yerda bilmasanglar ko'rsataman semyamga ketyapmiz hozir shu yaqin больницада bo'lsada mana shu yaqin hozir chiqara olay mana mana yerda plyus turibdi mana shu больница bo'ladi shu больницаga kelib turib to'g'ri kelib turib birinchi mahalla emas pitsani to'g'risida chapda birinchi mahallaga ikkinchi mahallaga kirsanglar oldin mana uydi keyin yana o'zgardi desam shu yerda shu yerga kirsanglar desam geligimiz video olyapman deb video pauza qilib admin bo'lib ketibdi bir yuz oltmish sakkizga bosdi mana buni oxirida qo'yib qo'yaman lekin test drayv qilganim videoga ham nom topildi akalar test drive ho'p birinchi mashinamiz geli bo'ldi yangilangan sedanimiz yengil Family kesib qo'shaman hammani gelini ko'rsatdim yani ikkinchi yangi mashinamni ko'rsataman oldin mashinalarni ko'rgan kerak, yangi videoda ko'rsatganman yangilik pulni ko'rsatdim yangi mashinani qo'ydik semirga shunaqa qilib yuraverilish uchun yangiliklar qoshyapmiz o'n yuz yigirma promo kod bor promo kodda mana shu ekranlarga chiqarib beraman hozir mana o'nga kirib turib nima nima qilasizlar slash mm deydi keyin mana o'n promo kod degan joyiga katta harfda s katta qolgani kichkina sem shift minus o'n olti deb yozsanglar yetmish besh ming dollar beradi lekin hadavaga uchinchi o'yin bo'lgan keyin ovolasida jab bermasa meni beradi meni oldimga kelsanglar yana yetmish besh ming dollar qo'shimcha olasiz ho'p ikkinchi promo kodi shift minus yana juda katta qolgan ishini danger deb yozsanglar ham o'ynaydi uchinchi kun bo'lganinglardan keyin yetmish besh ming dollar beradi lekin g'alabaga yana o'nga ham kelsanglar nima qilaman ho'p sanches v ikki bo'lib gelini ko'rsatdim o'rtaga qo'yib qo'yaman sen ham yo'q xudo xohlasa mana shunaqa zo'r zo'r mashinalar qo'shib bu Sanchez ham e, sen hozir seni ham yana bir qator mashinalarni ko'rsatuvdi mana men is ko'rsatdim gelida sultonni ko'rsatyapman hop yana yangi mashinalar qo'shilibdi men ko'rganim mototsikl bor edi boribdi geligimiz yuz oltmish ikkiga bosgan bo'lsa buni ham bosib tez qilib ko'rsataman mana katta yo'lgani kelib oldik uni jatuning qimmatga bitta nikon qo'ydik ikkita shu rangini o'zgartirdik endi qimmat mashinalar uchun endi sekin sekin qo'shyapmiz qani bos tezroq boshladi yuz bir yuz o'ttiz bir yuz qirq bir yuz ellik bir yuz oltmish uch bir yuz oltmish bunda bir yuz oltmish ekan do'stlar sultonimiz va degan olib bir yuz oltmish uchga bosdi yeligimiz bir yuz oltmishga bosdi endi endi undan ham tez yurishi mumkin yeligimiz aytib o'tdim video pauza pauza qilib olyapman yuz oltmishga bosgan bo'lsa bu sultonimiz bir yuz oltmish uchga bosdi endi undan ham tez bosishi mumkin men просто tez drayv qilib ko'rsatdim endi keyingi mashinamiz semiyaga borib yana qolganlarni ko'rsataman yengil fe'lli bo'lib semyamizda ko'piraman mama mamani ko'rsatdim promokodi turib semyamizda odamlarning informatsiyalarini semyamizni ochgan odam nazarbek yusupov yuz o'n to'qqiz odamimiz bor semyamizni nomi dengir family uyimiz yetti yuz qirq besh ho'p semiyaga boramiz neytronni ikkitaligidan qo'yganmiz bo'ldi mana qilib yurishlar uchun kechagina geli qo'yganimizda hamma minib o'tib ketgani uchun geli mashinani o'zimizdan yaxshi o'rtadan qo'shaylik deb hamma minsin deb keyin sulton qo'shdik e, buni ham gelini oldiga qo'yib qo'yamiz mana shunaqa zo'r zo'r mashina qimmat qimmat mashinalar qo'shyapti endi keyingi mashinani ko'rsatamiz kar qilamiz kar qilsada chiqadi nimaga oddiy mashina desanglar tepin hozir yig'amiz mashina kelib deb o'ylayman keyingisi xavfli o'tgan safar xavf deganimiz u sal qimmatroq edi sal o'rtacharoq ham oldi bu safar buni summasini qanchaligini bilmadim adashmasam ikki yuz oltmish ikki ming dollar dedim ikki yuz oltmish ikkiga dedim ekan buni ham chiroyli chopki rangini o'zgartirganmiz bir xil narsa qora rang bo'lyapti benzin qaynab tezlashib bunga neytron to'g'risi bu yangi mashinalarni o'zim ham ko'rmadim neytron qo'yilmayapti hali qo'yamiz bularga boshqa mashinaga alishtiramiz chunki buni ham test drayv qilib nechaga borishini ko'rsatamiz ho'p qani ketdik test drive yetmish to'qqiz sakson yetti to'qson sakkiz yuz bir yuz o'n bir yuz o'n uch bir yuz o'n to'qqiz bir yuz yigirma bir hop bir yuz yigirma to'rt bir yuz yigirma besh bir yuz yigirma olti bir yuz yigirma sakkiz bir yuz o'ttiz bir yuz o'ttiz besh bir yuz qirq yuz ellik ikki yuz ellik besh yuz ellik olti yuz ellik yetti yuz ellik yetti do'stlar meni test rasmimda bir yuz ellik yettiga bosdi zo'r boshlanar ekan Sultanımız 160 diye bo'lsa Bu 157 diye burası. Sonra yana SMG borib Boshqa mashinalar tanishtirib ko'rsatib o'taman. Videoda oxirida semyamizga qanaqa kelishni ko'rsatib beraman. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'rib ko'rishda davom etinglar. Hop, shu yerga qo'yamiz buni ham. so'ng hop uchta mashinani ko'rsatdi nomlarini aytib beraman birinchisi mercedes g 65 besh keyingisi sultan v ikki keyingisi hantli hozirgi mashinamiz pexonomix pexonomix yangi qo'shibdi pexonomix yomon shuning zo'rqib qo'yibdi nazarda kommentariy o'zinglar kuchlinglar qo'llanglar bu ham yaxshi mashina shekilli men kecha to'g'risi onlayn bo'lolmadim yangi qo'shibdi bagarlar qo'shib cho'tki narsalar qo'shib qo'yishibdi to'rtinchi mashinamiz uni ham kelinglar uni ham test drafga ya'ni test drafga bunga ham neytron ikkita qanotlar bor ham zo'r hop shunaqa qilsam qulayroq ekan bundayroq qoladi ekan sizlar ko'rish uchun sizlar uchun bluetooth sovut beramiz ana bosishni boshladik Hop 72, 86, 105, 119, 123. Nitronsuz bas yapısı alır. 135. 135'i bastı. 138, 145, 150, 159, 163, 167, 168, 170, 170. Dostlar 170 bastı bunumuz. yetmishga emas tamom ekan besh nitro nitro bilan bir yuz sakson bir yuz saksonni e, ikki yuzga bosishi mumkin qanotlari ham katta ekan yana bunday ham uyog'iga drift qilib chetda drift 200 mini bir yuz sakson yuz yetmish yo'q adashibman bir yuz yetmish birga ekan yuz yetmish bir uni yog'iyat yuzlanmaydi ekan maksimal nizbi yuz yetmish bir ekan nitron futbolidagi mo'jiza ho'p keyingi mashina yana semiga borib yana boshqa mashinani olamiz yana chapga ikkinchi uy Grafikten misal özgərtdiyimiz təyin belə yəni grafik yumurtlamış. Hop Open'in yeni başlamış. Elegant. Elegant. ekan narxlarini xudo so'rab keyingi videorolikda aytib yuboraman o'tiramiz bu elegantga buni ham rangi o'zgargan chiroyli diskalar qo'yilgan nitron nitron qo'yilgan bu so'nggi mashinamiz ekan elegant buni ham tez drayv qilib ko'ramiz hop tez drive deb qiladigan yerimizga boramiz narxlarini to'g'risi aniq точно bilmayman gelida bilaman o'n million dollar e, sultonni kechagina besh yuz ming dollarga oldik besh yuz kga haligini o'n o'n millionga ho'p keyingi paymoq bilaman elegantni bilmayman narxlarini keyingi videolikda aytib o'tib ketaman videoni oxirigacha ko'rgan ko'rayotgan bo'lsanglar yana oxiri bor promokodlarni aytdim keyin konkurs o'tgan safargi videorolikda konkurs bo'lib o'tadi degandim hop tez tarafini aytaman hop yuz o'ttiz hop yuz o'ttiz bunaqa tezlandi yuz o'ttiz to'qqiz qirq ikki qirq olti ellik yuz ellik olti ellik yetti ellik sakkiz oltmish bir bu yanlarman akalar bir yuz oltmish bir meni test drayfimda men jabsud yuz joyda test drayf qilmadimu qil kategorisida 161 oltmish bir so'z xo'p endi semiyaga borib mana sizlar kutgan vaqtda damlaram keldi hamma mashinani ko'rsatdim Oh, oh, oh, oh, oh. Nitron var da bakıp görəcəksiniz tezdirə. 3 10 3 10 170 bölmədə. 10 10 Nitron acıqlandı. Nitron acıqlandı. Oxo, yaraman keçir. Hop, indi semiyyə baraq. istemiyor. Semih'e yanıtıyor oluyor. Hoşlanma başka plan tutulması Roma'ya da Urup Horan'a çıktı.

endi hammasini ko'rsatdim video endi bo'lak bo'lak bo'lib ketdi endi to'g'rilab to'g'rilama keliydi ko'rsatdim sultonni ko'rsatdim hamfil ko'rsatdim mana shu yangi mashina nomi o'zim esimdan chiqib qolyapti ikkita xonix ko'rsatdim elegant xonix monover elegant monover shularni ko'rsatdim bugungi videoroligimiz do'stlar shulardan iborat edi videomiz oxirida aytib o'tganimdek semiya qanday kelishdi ko'rsatib o'taman unda biz qanday kelishdi ko'rsatamiz vokzaldan aralash o'tirib olamiz sizlar vokzaldan tug'ilasizlarmi bilmayman qayerdan tug'ilasizlar vokzaldan tug'ilsalar san fero degan kattada yer bor mana shu o'rtada san fero transferini mana shu yerda qo'lasizlar pitsamizni qayerdan tug'ilsanglar ham gps qilasizlar ikki работ deb tanlasizlar доставкаga еду ya'ni dostavka pitsa доставкаni bossanglar shu yerga yozib kelasizlar ellik dollarga sukut turasizlar shuni skuterda kelib turib telegramdan yozib mashina chap qo'lga burilib turib to'g'ri mana shu yerga kelsanglar bizni semyamiz o'tgan galgi videorolikda ko'rsatganman uylarni ko'rsatib qanaqa chiqqan uy yopib bo'lmasa ko'rsataman ochiq ekan hop uyga kirsanglar mana chiroyli o'rtacha emas zo'r emas garajimiz bor ikkitalik degan qilib qo'ysa bo'ladi podvalimiz bor uyni narxini aniq bilmayman uni ham keyingi videorolikda aytaman moshinalar o'sha hammasini narxini keyingi videorolikda bo'z nazarbek sb bilan birga video olishga harakat qilaman vaqtimizga qarab albatta biznes ekan nomeri uyda nomeri yetti yuz qirq beshinchi uy ekan Okay, acepté. Echamos. Aquí Orada dedik o ko'rsatdim ha konkurs vardı zaten başta. Okey. kitoblarga videorolikka biror kommentariy yozmasdi to'g'risi shu videoni kommentariyasiga biror bir o'yinni nikiladimi yoki men sizlar bilan bog'lanishim uchun kim yutdi randomini kommentariy orqali aniqlaymanda bironta izoh qoldirsanglar baraban o'tgan safar baraban videosini mana shu izlanishlik qilib mana tepada qo'yib qo'yaman bunaqa tepalarda chiqib turadi youtubeda ana shu yerdan ko'rib olishinglar mumkin shunda barabanni qanaqa chiqargan videolarga bir shunga o'xshab random tarzda kommentariyalarda emas ana shu odamlarni nomini qo'yib qo'yaman keyin qaysi kommentariya chiqqandan keyin ana shuni qo'yganimdan keyin o'n ming dollar yutib olishinglar mumkin o'n ming dollar keyingi konkurslarimda harakat qilib undan ham qimmatroq narsalar qo'yishni boshlayman shu konkursimizni Shu videoyimizga 10 dona like yig'ib obunachilarimiz soni 60 taga yetsa, konkursimizni kim g'olib bo'lgan kommentariyalarimiz ham 10 donadan o'tsa, random tarzda aniqlab olamiz va konkursni kim yutib olganligini harakat qilib o'yinda bo'lsa, mana shu odamga berib, birga u bilan ham video o'yin tugatishga harakat qilamiz. do'stlar o'zinglar ehtiyot qilinglar bugungi videoroligimiz shundan iborat edi videoni sizlarga yoqqan bo'lsa albatta bir dona layklarni поддержка sifatida layk bosib qo'yinglar kanalimizda yangi obuna bo'lmagan bo'lsada shunaqa yangi sochli video videoroliklar chiqishini xohlasanglar obuna bo'lib qo'ng'iroqchani yoqib qo'ysanglar shunaqa yangi videorolik moshinamizni semyamizni hamma yangiliklarni qo'yib borishga harakat qilaman keyin bundan tashqari mana shunaqa onlayn rpda yangi kirgan bo'lsanglar birinchi o'yin bo'lasizlar hozir meni o'yinim meni o'qisa chiqadi statistika personaj o'ninchi o'qiyman birinchi o'qiyman bo'lsanglar qanaqa ishlar ko'rsatishlarini ham kommentariyada xohlasanglar yozib ko'rsataman qanaqa yangi akkaunt ochganinglardan keyin qanaqa ishlar opitlar qanaqa oshirish qanday ishlar bor shular haqida to'g'ri biznes nimalar haqida qanaqa narsalar tashiydi qanaqa ko'p pul topadi qanaqa ishlar bor shularni ham qiziqsanglar kommentariyada yozsanglar keyingi roliklarda ham kuchlardan olishga harakat qilaman do'stlar o'zinglarga ehtiyot qilinglar sizlar bilan abdubosh bo'ldi qani do'stlar ko'rishguncha keyingi videoroliklarda xayr sog' salomat bo'linglar